हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक तो दोस्तों ये है शिवगंगा मार्च की बुक ठीक है तो मार्च का ये फर्स्ट हफ्ता का पूरा बुक इसमें मैं डाल रहा हूँ बाकी भी आगे डाल दूँगा ठीक है तो देख लीजिए शिवगंगा जो लोग फॉलो करते हैं इस सप्ताह फॉलो कर सकते हैं नेक्स्ट सप्ताह भी डाल दूँगा तो आ, कल के लिए मंगलवार सिंगल अंक में सात है ठीक है सेवेंटी वन सिक्सटी सेवन की जोड़ी है दो सात आठ तीन सौ चालीस पैनल है दो अंक और हैं जिसमें फोर फाइव है forty eight thirty thirty four fifty nine और फोर्टी फाइव की जोड़ी है दिन मंगलवार आठ तारीख ठीक है तीसरा चांस है ये साप्ताहिक सॉरी मासिक जोड़ी रहेगी सेवेंटी थ्री पूरे मंथ में कभी भी ये संगम आ सकता है जैकपॉट है ठीक है इसके बाद ओपन अंक आपके और यहाँ से जोड़ियाँ जैसे भी आपको अंक मिले यहाँ से आप जोड़ी बना सकते हैं उन अंकों से बनने वाली साप्ताहिक जोड़ियाँ हैं ठीक है ये आज का था सोमवार का आज टोटल फैल रहा है ठीक है अभी रात बाकी है दिन और रात की रहती है ये भी ठीक है तो ये है बुधवार इसके बाद नौ तारीख का जिसमें सिंगल अंक में चार है सपोर्ट दो अंक और हैं जिसमें एक और नौ है उन अंकों से बनने वाली जोड़ी one two seven one nine five और जीरो नाइन ठीक है इसके बाद ये दिन गुरुवार के दिन दस तारीख जिसमें थ्री नौ का जीरो यानी थ्री नाइन जीरो दिया हुआ है ब्रैकेट दिए हैं पैनल हैं छः पैनल हैं टोटल छः जोड़ी है तीन अंक हैं दिन गुरुवार दस तारीख इसके बाद ये है अपना नेक्स्ट शुक्रवार ग्यारह तारीख का शुक्रवार का दिन है पेज नंबर बारह जिसमें तीन एक नौ दिया हुआ है थर्टी नाइन की जोड़ी है ninety three eighty nine one five zero one ठीक है इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसके बाद है शनिवार ठीक है पेज नंबर तेरह डेट थोड़ी गलत होगी डेट पर ध्यान मत दीजिए तो फाइव वन एट है दिन शनिवार में ठीक है तो बेस्ट ऑफ लक इस सप्ताह के लिए नेक्स्ट सप्ताह आप लोग रिम्बर करवाना याद से डाल दूँगा थैंक यू